Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le Tomato Timer, donc la minuterie en ligne. Donc première chose à faire, c'est d'aller sur tomato-timer.com et puis lorsque vous y êtes, allez changer les paramètres, c'est-à-dire les settings. Donc cliquez sur Settings et puis ici, vous pouvez changer la durée de la session. Si vous démarrez avec un enfant qui a des difficultés de concentration, je vous conseille de démarrer à 15 minutes et de prévoir une pause longue, donc un long break de 20 minutes. N'oubliez pas de sauvegarder, vous pouvez également modifier le son de la sonnerie, etc. Donc commencez par une première session de 15 minutes, vous cliquez sur Start pour démarrer. Lorsque la session arrive à la fin, vous entendez l'alarme qui se déclenche. Lorsque l'alarme euh, s'est déclenchée, choisissez la courte pause ou la longue pause, et de la même manière, lorsque la pause est terminée, vous allez entendre de nouveau l'alarme qui va retentir. Lorsque cette alarme retentit, cliquez de nouveau sur Pomodoro pour lancer la session suivante. Lorsque votre enfant maîtrise cette durée de, concentration, lorsque vous sentez qu'il est à l'aise avec cette durée de concentration, eh bien vous pouvez aller dans Settings et augmenter progressivement la durée des sessions. Mais euh, allez-y doucement, il vaut mieux euh, maîtriser 15 minutes de, vraie concentration que de se faire plaisir avec des fausses séances de 25 minutes qui finalement seront totalement inutiles. Voilà, bon travail